O paro foi masivo tanto na hostelería, no comercio, nos polígonos, en todas as vilas da nosa comarca da Mariña. É un orgullo, Mariña loitando, Mariña en folga xeral, como ten que ser. Hoxe todas as persoas aquí presentes e máis aquelas que secundan a folga pero non están nesta praza ou están nos arredor, estamos escribindo unha nova páxina na historia da nosa comarca. A Mariña está a vivir hoxe unha xornada de folga xeral, unha xornada de loita, unha xornada de reivindicación. É un orgullo ver como esta comarca, unha vez máis, volve a alzar a voz, volve a demostrar a súa capacidade de movilización, a súa capacidade de loitar unida para defender o que é un dereito, para reclamar o que nos negan. Estamos hoxe aquí xuntos, traballadores e traballadores da industria, do mar, do agro, dos servizos, da administración, pero tamén moitos e moitos autónomos, comerciantes, pequenos empresarios, e tamén temos apoio do noso futuro, o estudantado e dos nosos maiores. Isto é a Mariña Unida, hoxe representados todos os sectores económicos que fan da nosa Mariña unha comarca rica en recursos, unha comarca activa, unha comarca viva e dinámica, unha comarca que é o motor industrial da provincia, que ten dos dos portos pesqueiros máis importantes do país, que ten un inmenso potencial forestal, que ten unha riqueza burbandeiras, teleiros, piscifactorías, serradoiros, e tento, tendo tanto como temos Alguén se preguntará que facemos hoxe aquí. Pois ben, estamos aquí para protestar polo que non temos, polo que nos negaron durante décadas e o que nos queren quitar. Estamos aquí para denunciar os sucesivos gobernos de Madrid, gobernos que nunca excusa da instalación da maior industria da provincia foron quen de facer unha autoestrada que a comunicara con resto do mundo. Gobernos de España que están en débeda Camariña, tan en guerra porque levan recadado inmensas cantidades que as contas da seguridade e dos nosos impostos. Durante décadas, sin reverter absolutamente nada na Mariña, seguimos con estradas tercermundistas, o Febe esmorecendo, o dique norte pechado a calicanto. E xa non falemos das últimas mentiras do actual goberno do PSOE Unidas Podemos. O estatuto para as empresas electrointensivas onde está? A intervención de Alcoa pola sequia onde está? Despois dunha media de loita titánica dos compañeiros e compañeras de Alcoa, de loita exemplar, despois de dúcias de mobilizacións, o apoio de toda a comarca, despois de inapelables victorias nos tribunais, despois de todo iso, ven a ministra Maroto a decirnos que Alcoa non quiere vender su fábrica de Lugo. Pero de onde xa esta señora? Por que nos toma? Pois entérese, señora ministra. Desde aquí dicimos que votaremos fora Alcoa e que as cubas ni se paran ni se pararán. Porque exiximos a intervención da planta de aluminio e imos conseguido. Porque esa é a solución. A intervención xa. compañeros compañeras, ainda ten máis delito que o noso goberno, o galego, faga outro tanto do mesmo. O goberno da Xunta é un goberno ausente por vocación, que só sabe sinalar co dedo acusador a Madrid. O goberno de Feijó non quere asumir competencias, e as que ten non as quere usar. Pouco a pouco vais elevando os servizos que tanto nos custou conseguir, e así vemos como se perden servizos no hospital, como se reduce o número de persoal médico e de profesorado, como se volve a centralizar a administración, facéndonos retroceder no tempo máis de medio século, como cando para todo había que sair da Mariña. O goberno da Xunta ten moito que dicir outro conflito latente na comarca, un conflito que simplifica o que pretenden que sexamos, unha colonia na que inzar montes e mar de muiños eólicos, para exportar enerxía e levarse os beneficios económicos, esnaquizando a nosa paisaxe, creándolle un novo problema a nosa flota pesqueira. O goberno de Feijó non deberá permitir que esas mesmas empresas que se enriquecen a nosa costa pechen as industrias de componentes eólicos. O caso de Vestas está ser un novo exemplo de loito obreira, de dignidade, de orgullo de clase. Compañeros e compañeras de Vestas, que no se venden por indemnización, porque no que el puesto de de en la nosa comarca, porque que trabajar trabajar, no e emigrar. Esta no se pecha. Estamos hoxe aquí para errar alto y e claro. Estamos fartos Estamos atas narices de escoitar contos e milongas. Estamos aburridos de que se mofen de nós. Non chega con mocións aprobadas por unanimidade. O que se vota aquí, hai que defendelo ali. O que se vota na Mariña, hai que defenderlo en Madrid. O que se vota na Mariña, hai que defenderlo en Santiago. Ben, remando xa Con todo isto, estamos hoxe aquí e volveremos as veces que faga falta, porque unha vez que dimos este paso, somos imparables, porque a Mariña Unida é invencible, porque xa hai algo que sabemos é que a Mariña sálvase loita.